жесір екінші бөлімі оқыған қарлығаш қызы автор қарлығаш қызы. әңгіме қаншама жылдар бойы бір балаға зар болып келе жатқан мұстафа мен үшін жесір келіншектің балапанының қолдарымен тамақ жегені былдырлап сөйлегені сыңғырлап күлгені бәрі де таңсық еді үйленгендеріне бес жыл өтсе де сәбидің даусын аңсаған ерлі зайыпты ол баланы қуана панасына алғысы келіп еді балақай да әбден қарны ашып жаураған тамақтанып бойына жылу барған соң томпаңдап ойнай кетті томирис кішкене бүлдіршінді өзімен бірге өзге бөлмеге алып кетті балағай томиристің сәби аңсаған жылы құшағын түсінгендей оған тез үйреніп кетті үстел басында жанар мен мұстафа қалды көптен бері мұндай жылы үйді ыстық тамақты көрмей тек қана бойын үрей жайлаған жанар бүгін ғана өзін еркін сезінді мұстапа оны өзіне таныс емес жауабы жоқ сұрақтарымен мазалағысы келмеді жанардың бойынан оның маужырап ұйқысы келіп тұрғанын көрген мұстафа оған демалып тынығуын айтады күнделікті шала ұйқымен жүрген жанар кешкісін бұратала ұйқысынан оянып еді томирис оған өз киімдерін ұсынып ол жонып алды кешкі жайлаудан малын әкелген мұстафа да үйіне келбеді. жанар ұлы әлеге қарап сүйсініп тұр үстінде тап таза киім бет аузы да таза үй күйсі жүргелі ұлының мұндай күйі болмап еді күнделікті өмірмен күресіп ауылдан ауыл жазық даланы кеземін деп әлеге де өзіне де қарауға шамасы келмеп әттен қажыған кезде алла бұларға мұстафаны жолықтырған болатын жанар ұзақ уақыт бойы мұстафа мен томиристен шындықты жасырып жүргісі келмеді бар шындықты бүкпесіз мұстафа мен томирис екеуіне бар күшін бойына жиып баяндап бермекші болды шындықты айту оған да ауыр еді қалай да болсын ашы шындық әшкере болар қақ. өзінің үйінен күйеуі екі үш жыл отандасқан қара шаңырағынан кету жанар үшін де қиын болатын егер де қазмұр енесімен қайтып келген қайынбикесі болмағанда бәлкім қазіргі күні өз үйінен кетуге мәжбүр болмас еді енесі жанарды келін болып түспей тұрып жақтырмапты жанар күйеуі әділмен кездейсоқ танысып еді әділ жолда жұмысқа кетіп бара жатқанда жанарды көріп сағат сұрайды әділ жұмысқа асығып бара жатқан болатын жанар да үйіне қайтып бара жатқан еді осындай кең далада ауылдың тұрғындары осылай бір-бірімен сөйлесіп араласып кетті әділ жанардың тұрып жатқан үйінің қасында жұмыс істейтін болып шықты әрдайым жұмыстан қайтып бара жатып ол міндетті түрде жанарға кездесіп кетпесе өзін жайсыз сезінетін еді осылай екеуінің арақатынасы басталады әділ мен жанар бір біріне ғашық болып қалды әділдің анасы оған өз көңілдегі қызбен үйлендіргісі келеді алайда әділ жанарсыз өмір сүре алмайтынын айтып оған үйленеді екеуі үйленген соң әділ қалада жұмысын жалғастыра береді ал жанар ауылда енесімен бірге қалады енесі жанарды мүлдем жақтырған емес оның әр істеген тірлігінен мін тауып оны үнемі кемсітіп отыратын жанар енесінің бұл мінезіне көніп те қалып еді алайда кейде анасы тым қатты шектен тыс кететін жерлері болатын оның адам төзгісіз мінезін жанар әділге айтпаса да әділ іштей бәрін білетін алайда оны анасына айтса анасы бақтай. сенің қатының ештеңеден кем болып отырған жоқ бұл үйде әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ сен болса да жұмыстасың одан тек келіндік міндеттерін дұрыс атқаруын күтеміз деп құтылатын осылай жүріп жанардың аяғы да ауырлайды аяғы ауыр келінін күнде үйдің көзге көрінбейтін күйбең тірлігінен бөлек мал шаруашылығына да қаратып қоятын жанардың аяғы ауыр кездері өте ауыр өтті азаннан қара кешке дейін тыным таппай жөні түзу тамақ жемей жүріп мертігіп жүргенде құрсағындағы баласынан да айырыла жаздаған алайда бір құдайдың қалауымен әли дүниеге аман есен келеді оны енесі мен қайын әпкесі әділдің баласы екенінен күдіктенетін кейде ол арам ойын жанарға айтып та қалатын арының таза екеніне олардың көзін жеткізе алмаған жанар олардың күнделікті аш тіліне шыдап келеді өзіне күн бермейтін енесі мен қайтып келген қайын әпкесі туралы олардың күдіктенетіні туралы ешқашан әділге айтып оның жүрегін жаралағысы келмейтін дүниеге келген сәби үшін де қуана қоймаған олар баланың жылаған даусын естіген кезде ақ осы ақ жылай береді ғой әй анауыңның қарны аш неме көшеден тапқан соң осындай мазасыз ғой өзі менің ұлымның кішкентай кезіне мүлдем ұқсамайды менің әділім мынау сияқты заржақ болмаған деп ащы тілімен түйреп отырғанда жанар өзін қоярға жер таппайтын еді кішкене ғана бейкүнә сәбидің не жазығы бар деп іштей олардың ұлына деген көзқарасына да шыдап жүретін мұның бәрі өзі сүйген өзіне шүбәсіз сенетін өзін құрметтейтін құдай қосқан серігі үшін шыдайтын әділ үйдегі жалғыз асыраушы еді әкесінен қалған жалғыз тұяқ деуге болады әкесі марқұмның бірінші жұбайынан туылған әкесі жан-жарының небір зәрлі тілінен шыдай алмай үйден кетіп қалған кейін келе жұбайының екінші баласына аяғы ауыр екенін біліп үйіне келіп тұрған алайда оны анасы жақтырмай бар кет ашынаңа мені бір сол бір жүйке басқа бола тастап кеттің келме деп үйінен қуып шыққан әкесі осы кезде үйленбеген тіпті ешкімге бармағандай еді алайда ауыл тұрғындарының қауесетіне сенген әйел күйеуіне сенбеген болатын араға біраз жылдарды салған соң әкесі екінші әйелмен үйленіп одан екі ұл сүйеді көп ұзамай әкесі қайтыс болады сол бір жылдары тоқал бәйбішенің үйіне күйеуінің соңғы өтінішіне бола келген еді аузы шайпау бәйбіше оған айтпаған сөзі қалмапты онымен араласпайтынын күйеуінің соңғы өтінішін орындай алмайтынын айтып шығарып салыпты мұстапаның әкесі қайтыс болар алдын мен дүниеден өткенде онымен аралас бала шаға бір бірін танып өссін деп халі нашарлай бастағанда ақ күнде айтып отырған сол өтініш бойынша екінші әйел бәйбішенің есігін талай рет қаққан еді алайда бәйбішенің жүрегі сол бойы жібімеді жалғасы бар